दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और माँ का रिश्ता एक तरफ तुम कितना भी झगड़ा कर लो माँ से पर फिर भी ना तो माँ तुम्हें कॉल करना भूलती है और ना ही तुम्हारी फिक्र करना